Halo bosku, welcome back to my channel Di channelnya Slaughter Independen ya bosku Oke bosku, di sini gua masih akan bermain di game Mahjong Ways 2 nih Gua akan bongkar lagi pola-pola dari uh, Mahjong Ways 2 ini Dan semoga aja untuk kali ini kita bisa dikasih profit ya ataupun dikasih jackpot ya oke okay, uh, eh, sebelum itu jangan lupa buat kalian untuk bantu like komen dan juga subscribe dan juga jangan sampai lupa untuk selalu aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dan juga info terbaru dari channel gua ini yaitu channelnya Slaughter Independent ya oke okay? Oke di sini gue langsung mulai di pola 30 kali autoplay ataupun 30 kali putaran di awal ya di awal langsung pakai hmm, pola 24 eh 24 lagi eh, uh, 30 ya 30 kali autoplay dan untuk di bettingannya bettingan 1000 ya, dan modal yang untuk gua bawa tadi gua bawa 30.000 ya gua bawa 30.000 <clears throat> gak usah gede-gede lah gak usah gede-gede karena udah apa sih udah banyak juga nih gua udah udah kalau mau jujur <laughs> sih gua udah udah beberapa kali juga sih ini nyoba ya jadi uh, baru yang ini aja nih kayaknya nih uh, yang modal kecil ya yang modal kecil tadi gue juga udah udah nyoba uh, nyocol dan beberapa kali juga gue rungkat makanya uh, jadi gue nggak apa ya nggak nyoba sekali ini doang sih jadi sebenarnya juga gue uh, udah nyoba beberapa kali dan untuk percobaan ini itu uh, kayaknya bakalan jadi percobaan terakhir gue karena saldo gue juga udah habis ya mudah-mudahan aja di sini gue bisa dapat profit lah ataupun bisa gue comeback nih bisa gue comeback nih ya si Mahjong ini uh, pokoknya di sini gue profitan yang kemarin gue itu ya balik lagi ini mah ini balik lagi parah banget ya ini parah banget ya gue berharap sih untuk di terakhiran bisa comeback lah masa iya sih gue uh, abis di sini sini lagi gitu <laughs> kacau nih kesalahan gue juga sih uh, jadi gue nggak nggak pindah akun sih ya gue masih pakai akun yang kemarin jadi mungkin kayaknya uh, di sini ya di sini ya pasnya nih kayaknya <laughs> jadi bukan apa sih rungkatnya jadi di sini gue bakalan kebagian uh, rungkatnya ya asli gue nggak bohong tadi uh, udah beberapa kali gue coba uh, dan ini kayaknya percobaan terakhir dan percobaan yang keberapa ya kak yang kelima kalau nggak salah percobaan yang kelima dan gue juga nggak tahu sih ini gue nggak tahu bakalan kayak gimana di endingnya yang jelas uh, ini modal terakhir gua aja ini modal terakhir gua dan semoga aja uh, di sini gua bisa dapat profit ataupun gua bisa dapat jackpot ya biar gua comeback aja nih pokoknya biar gua comeback ya oke okay. oke okay, dan untuk sekarang gua udah pakai di bettingan 3000 dan gua masih coba cari polanya dulu Gua masih coba cocol santuy dulu oke okay, simbol kotak connect ya dan untuk polanya uh, ngacak sih ya kalau kalau gua di sini uh, polanya ngacak ya jadi uh, yang biasanya yang jadi patokan kan uh, simbol bukan simbol sih jadi kayak uh, skater tunggal ataupun skater dua ataupun banyak lah ya banyak lah uh, pola-polanya itu banyak banget dan uh, gua di sini kayaknya gue nggak bakalan pakai pola yang pola skater tunggal atau apalah itu uh, pokoknya di sini gue bakalan mainin aja lah oke okay, eh, di sini gue pakai di bettingan 5000 dan untuk di putaran polanya di sini gue bakalan coba diputar ke 10 kali putaran oke dengan bettingan 5000 ya dan gua di sini eh, pakai putaran manual ya gue nggak pakai putaran turbo jadi gua di sini uh, pakai putaran manual aja oke okay. hmm. anjir parah banget dari 10 putaran cuman ngehit satu kali masa cuman connect satu kali anjir asli kacau sih gue langsung coba lagi ya gue langsung coba lagi 10 putaran lagi oke okay. dan untuk prispin juga masih ini ya masih jauh kayaknya ini belum kelihatan loh dari tadi ah ini nih tiga wheel coba kasih pecah lah hmm sih uh, mungkin di next gue bakalan coba inilah hmm, apa ya gue sering sih gue sering disaranin kalau uh, eh, gue suruh pakai pola apa ya uh, jadi pola skater sejajar gitu ya jadi maksudnya sejajar itu uh, skaternya itu uh, sejajar gitu ya di baris yang sama gitu ya kan nanti gue bakalan coba lah nanti gue bakalan coba dan uh, untuk pola kayak gitu gue bakalan coba dan kalau untuk sekarang gue bakalan ah, tau lah ini parah banget sih ini gue uh, udah berapa jam ini ah akhirnya dikasih juga akhirnya dikasih juga ya yuk semoga aja di sini gue dapet profitan lah soalnya udah parah banget nih udah parah banget kalau menurut gua <laughs> aduh oke okay. ayolah yang bener lah masa bettingnya 5000 kayak gini sih kasih yang mantep lah oke okay. Enggak tiga dong. Next. Masih ada enam putaran, santuy, santuy. Ayo, pecah lagi dong. Anjir, kagak ada yang pecah dong. Ayo dong, masih lima putaran dong. Masa sih bettingan ribu kayak gini, oke? Okay? Hmm, mantap nih. Yuk, bisa. Hmm, mantap nih, mantap. Tiga ya, tiga udah kelihatan. Oke, okay. dua wheel. Masa iya sih dua wheel pecah sedikit? Anjir iya dong. Gue kira mau sampai ke situ ya. Gue kira gue kira mau sampai ke ujung situ tapi ah ya udahlah. Lumayan. 195.000 menang luar biasa. Oke. Okay. Ya, eh, mulai nge-up lagi nih. Modal gue mulai nge-up lagi nih. Kayaknya gue bakalan comeback nih pasti gue bakalan comeback nih udah gedek nih gua <laughs> soalnya dari tadi loh udah udah sampai di percobaan kelima ini baru baru kali ini aja nih isi skater itu eh, bener-bener ada ada isinya gitu ya walaupun nggak nggak terlalu gede ya emang nggak wajar sih uh, bettingan 5000 baru segini nggak wajar sih menurut gua ya ini kalau untuk di bettingan bettingan 1000 nggak jadi masalah gua dapet segini ya tapi nggak apa-apa ya nggak apa-apa uh, kita beh mantap itu pecahannya mantap banget ya kan nah, jadi masalah ya e, daripada <laughs> nggak ada isinya sama sekali ya kan e, segini juga udah udah beruntung banget nih gua dapat skater ya kan nah mantap banget kan oke okay. <clears throat> gue coba lagi ayolah hmm dan gue juga kemarin profit nggak nggak gede-gede banget ya kan nggak <laughs> gede-gede banget uh, yang penting dapat profit kan ya aduh parah emang lagi lagi susah banget sih asli lagi susah banget gue uh, nyocol nih lagi susah banget lumayan ya 400 eh cakep cakep cakep cakep oke okay, eh, semoga aja uh, bisa lah bisa comeback lagi ya yang nggak comeback juga uh, bisa punya modal lagi lah buat nanti gitu ya kan kalau mau nyocok lagi <laughs> aduh eh cabut aja kali ya <laughs> cabut udah lumayan sih sebenarnya udah lumayan eee, eh, tapi bentar lah gua gua coba cocol-cocol santuy dulu siapa tahu aja kan bisa dapat lebih gue naikin lagi ya di bettingan 10.000 dan gue pakai cocolan santuy aja gue nggak pakai eh, putaran ya gue nggak pakai autoplay Oke. Hmm. hmm. Top simbol. Kena nih. Ya? Bacot ya. Ah. Enggak dong. Enggak dapat ya. Aduh, parah banget. Kampret. Itu kalau misalkan kena lumayan tuh kali tiga ya. Sialan emang. Hmm. Simbol kotak nih. Masukkan. Hmm. Mantap ya. Mantap lah pokoknya uh, dan pokoknya di sini uh, eh, gue mohon maaf banget ya kalau misalkan uh, eh, gue nggak nggak bisa <laughs> dapat profitan gede gitu ya kan ya karena gimana ya aduh lagi susah banget sih bener lagi susah banget nih gue tapi lumayan nih dapat gue nah dapat kan asik <laughs> akhirnya comeback lagi ya oke okay? kita langsung cabut aja ya pokoknya eh, terima kasih buat kalian yang selalu pantengin channel gua terima kasih banget dan selalu support channel gua terima kasih banget ya pokoknya sehat-sehat selalu buat kalian yang selalu support channel gua terima kasih dan mungkin gua akhiri aja sampai bertemu di video gua yang selanjutnya ya terima kasih bosku ya mantap